Hola, mi nombre es Laura del canal muchacha Hojas de Papel. Y yo soy el pollo de Pollo Alfabético. Hola amigos, yo soy una Lectura con Lentes. Hola, yo soy Poli. Hola a todos, yo soy Pia, esto es de y les tenemos la tremenda, tremenda noticia. El día 23 y 24 de enero estaremos junto a otros booktubers a un evento súper, súper entretenido que se va a estar desarrollando acá en Taller Holanda. El evento es en blanco y negro y estarán Arcano Ediciones, Anfibia, eh, Gráfica. En este evento presentaremos muchos libros, habrá conversatorios, actividades. Vamos a presentar a autores, van a haber concursos, actividades diversas. Van a haber desnudos totalmente justificados. Vamos a estar nosotros grabando reseñas en vivo, como ustedes saben, muchos años. Vamos a estar regalando libros, vamos a estar haciendo charlas, vamos a estar haciendo mesas redondas y actividades súper entretenidas para que ustedes puedan venir y un ambiente familiar súper entretenido. Así que no se lo pueden perder. Y los dejo invitados para este sábado 23 y domingo 24 acá en Taller Holanda. En la calle Holanda 2937. Pueden llegar, Google Maps, así yo. Eh, esta actividad es gratuita, sí, es pues sí, sí, sí, es gratuita. bueno, paguen un poco. Así un con un gorro actividad es gratuita, puede venir cualquier persona, puede venir, puede venir en familia, puede venir solo, puede venir con amigos y lo vamos a pasar súper, súper, súper bien. Esto estará disponible para todo público a partir de las 11 de la mañana a las 8 de la tarde. Y eso básicamente dejarlo a todos ustedes invitados, sábado y domingo 23 24 después de misa nos todos para acá. Vamos a estar acá esperándolos con mucho amor y muchos grito para regalar, así que un chido muy grande. Igual les vamos a dejar toda la información acá en la caja de informaciones para que puedan ver eh, la fanpage de la editorial, la fanpage del evento y todo eso para que estén más cerca a nosotros. Y nos vemos.